Cześć, z tej strony yahoo.pl i dzisiaj skompilujemy sobie torrent patcha. Co to jest torrent patch oczywiście wszyscy wiemy. Na początek proponuję wypakować sobie brancha mainline release i line. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, no to do dzieła. Ja przechodzę dalej, wchodzę do brancha mainline release, do sources tools i otwieram nowy projekt Visual Studio 2008. podłączam wszystkie powiązania z, z systemami kontroli wersji, przechodzę do Tools i Options. Przechodzimy do zakładki VC++ Directories i z listy wybieramy Include Files. Klikamy na ikonę folderu, potem trzy kropki, no i przechodzimy do ścieżki, w której mamy wypakowany branch y, Novaline. Wchodzimy do Sources, Extern i klikamy Wybierz folder, nie zaznaczając niczego. No i powtarzamy sytuację. Znowu przechodzimy do folderu, w którym mamy branch Novaline. Wybieramy Sources, Extern i tym razem zaznaczamy Katalog Include. No i klikamy Wybierz folder. Teraz zmieniamy na Library Files. No i powtarzamy sytuację. Znowu przechodzimy do folderu, w którym jest Extern z Novaline. No i klikamy folder lib i wybierz folder. No i ok. Teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Klikam prawym przyciskiem myszy na Torrent Patch i wybieramy Properties. Przechodzimy do zakładki Debugging, przepraszam, Build Events. Zaznaczamy te, te trzy kropki, wywalamy wszystko i klikamy Zastosuj i OK. Teraz szukamy w naszym folderze z Torrent Patchem pliku version.py, otwieramy go, kopiujemy trzy ostatnie linijki do nowego pliku. Usuwamy, tak jak widzicie, wszystkie niepotrzebne rzeczy. No i teraz te wszystkie procent trzeba zamienić na jakąkolwiek cyfrę. Ja wpisałem datę, kiedy to nagrywałem. Zapisujemy w tym samym folderze, tylko pamiętamy, żeby słowo version było duże litery. No i oczywiście bo jest to plik nagłówkowy. No i gotowe. Prawym, prawym przyciskiem myszy na rozwiązanie klikamy Rebuild Solution. No i czekamy i patrzymy jak nasz torrent patch się kompiluje. Tak dla jasności, Torrent Patch, ten projekt Torrent Patcha, który kompiluje, nie był w żaden sposób zmieniany. Jest to świeży projekt, który jest wypakowany z archiwum, które było dostępne e, z pierwszego wycieku. Nie wiem, czy był jakiś inny. Wchodzą plotki, że tak. Ja, ja nic na ten temat nie wiem. Tak czy siak, to jest surowy projekt i na tym projekcie się to kompiluje, jak widać. Przechodzimy teraz do do folderu i mamy skompilowany projekt torrent patch, coś tam, coś tam.exe. No i spróbujemy, spróbujemy go uruchomić. Jak widać działa, sypnęło błędy, bo nie ma konfigu w tym folderze, ale to nie szkodzi. Konfig sobie każdy dorobi.